するしないそれでは今回の匠ご覧ください何2曲開始です皆さん手配を開けてください ドラは急走キムさんはなんちゃでございますはい手配がこちらうん本当に良くなってきましたねね本場の苦しいのを脱出していい感じになってきました麻雀ってねやっぱり苦しい曲、はい、続くこともあるんですよ我慢本当にね心折らずにねこういうそこそこ戦える手が来ることを信じてね気持ちずっと ハイパイが悪かったですだからといって未来もハイパイ悪くなるとか絶対ないんで人生の話みたいな <laughs> 本当にすごいいいいい言葉いいです、ね、はい、こういうのがね、上がれそうですよね、こう役杯泣いて、はい、えー、仕掛けていくとはいもうそうそうトんばは打点打点って言ってたんですけど、 その理由がやっぱりリードした後の打ち回しが本当に安定感抜群のね楽にトップ取れる展開になりやすいからな難波で打点打点って言ってると本当ラス引いちゃうんで、えー、競ってる状況はね安くても1回の上がり大事ですはいもうね初の一択ですね、うん、はいスピードスピードでいきましょうまたあの前回の上がりで、うん、全員が2万点台とそうそうそう 今の状況も含め、はい、ここからは相手の高打点を阻止する安い上がりの価値がかなり高まります、うん、阻止って大事ですよね大事大事、うん、という面がなんかやってますね4 <laughs> に4 <laughs> に手出しで打ってきましたねあれは遅い、遅い可能性が意外とありますよね、うん、すごくいいか、多分トップ目だし手配そんなにだから染めとかしながら折り気味で打ってると思います。 久々にあまりこう深く悩まなくてもいい手形が来た <laughs> おかげであただねこれねあのー、面前が見えてきたんですよお今なのでちょっとね泣くか微妙ですあれこれどうです、はい、いやこれね今は今出た泣かないですえ変わっちゃったんですねはい実はあまりにもツモが順調なんであドラ切ってきました、は 怖いねけど端っこのドラはそこまでねあのうわー泣きます <laughs> はいキム泣きます <laughs> 一巡ごとに本当に、はい、ピンズ4連チができたおかげで、かなりリーチの未来が見えてたんですよ、はい、まあ、カンパッソとか、シャンポンとかにはなりがちですけど、リーチの未来見えてたんで、ハクスルーでいこうと思ってたんですけど、ザンクはもう保証されたんで、だったらね、 スいですか、泣くのこれは泣きます吐く泣きますね、まあ、これも泣きます急走も泣きますねこれも泣きます急走そうですねここは泣かないですねカンパス層はあのー、もう出る地位する残り2枚のカンパス層息が残っちゃうんで、うん、上がりが一気に苦しくなるしここは泣かないですね泣かないですね、ピンズはまだ自力でなんとかなるんでわかりましたはい、はい、なのでうん まあやっぱりドラポンの白バック偉いので3層切りになっちゃうんですけど、ね、本当はねチーソーとか切りたいんですけどねあチーソー切りたいんですねまあ確かにねそこを泣こうっちょっと欲張りすぎなねなかなか出会えないですもんねまあでも変化ありますしねそこもそうだね、 一応ダイレクトに来ても嬉しいと、うん、あーピンが3枚目になったありましたねピンズが本当にいい形になりますこれちょっとね、はい、チーソースルーとか出てきたなピンズが本当にねいいと思うんですよマンガンハネマンで育つ可能性がちょっと出てきてるチーソーポンはもう残空3班で止まるんですよね、はい、うん結構ね瀬戸際ですね今 これやっぱ217なんで、3班上がっても、うん、ラス引かない可能性はけ、ね、増えてくるんですけど、やっぱり、今日帰るこの2万5000文字3万返しルール、トップが偉いんで、3班の加点はね、ちょっと不服なんですよ。その差大きいと。はい。 じゃあ今のままだと泣かない方がパーセンテージが上がる、ね、今ちょっと決めないといけないんで今ねそうそうそうそう、ね、チーソーポンうん3班3班の上がりは早そうチーソースルーするとリーチの未来がそこそこ出てくるんだよねそうですね、うん、満願ですねそうそうリーチ吐くドラドラかリーチドラさんかみたいなねうん、うん、スルー好きですねそう、うん、そう これねちょっとねスルーしてみます217のラスなんでチーソはする。ー白は泣きます満願のコースが残るんでそうですねはい急走ももちろん、うん、はいただ白泣いて天敗取るかも悩ましいんですけどねまあ取るかなシャンポン天敗取りそうですけどね瞬間の8000点も偉いし両面変化も別にチーソ周りはあるからね まあ、そうするとね、うん、あの発生無理なんですけどねそうね、ね、周りの速度感を今どのようにキムさんが感じてるか上下はね、まあ、普通でちょっと目立った情報は特にないですドラがちょっと速いのが気になりますけど、ね、それぐらいですね、ただ端っこのドラあ今度は小そうだなるほどねじゃあマンズに寄せてる可能性がある それだったら遅いかもしれないですもんね、はい、お葉っぱ出たポンはいさあどうするうんチーソが1枚打たれたんで結構ね泣かないって言ってたチーソはいこれはね僕はねチーソを切ります実ははいやっぱりあの裏目の急走出るがポンできるんであそうですね、はい、確かに持ってきてもどうにでもなりますもんね、はいはい あのもう両方1枚切れのシャンポンは上がり率があまりにも低いので、うん、確かに、はい、おあれが見えてなかったら取ってますかビサで取りそうですおうこれは出てる可能性高いですね確かに残酷 <laughs> は今逃しましたこれね、はい、もし自分が、うん、けどこれもね別にチーソーで上がらされてたんで、うん、これ8000になる可能性もあるんでね、うんうん、気にしないでいいでしょう 泣いてないとチーズ入ってるってことですよねそうだね、うん、はいこれはもうチーしますはいチスーピンこれ最後のスーピンですねはいこれめちゃくちゃいいリアンウーピンになりましたねはい、はいチーソキューソシャンポンだったと思えばこのリアンウーピンになったのはもうめちゃくちゃいい変化になりました結果論で言うとチーソーすぐ出てたんで上がり逃しましたがもうでも めちゃくちゃ上がりやすそうな街に変わってね、うん、しかもねこれこっち来ても嬉しいんですよねそうそうであとそうそうそう忘れてはいけないのがポンと缶を忘れないようにねあこれもですねはい老眼の缶もこれは必ずした方がいいです大民間でもした方がいいはいなるほどした方がいいですその思考ちょっとおろそかになりがちですよねこっちはあってもこっちの そうね思考って大事ですねついねもう狙い通りのリャンウピン、うん、リャンメンテンパイ満足して、うんうん、すぐ出るローンとかにねまあ急走すらね声出ないちょっと初心者集中者の方もいらっしゃると思うんですけど、あのー、残酷でゴールは全然ダメなんですよ、うんうん、はい街を良くするためにこのように打ちましたが高くなる素材は全部生かして2万1700っていうのは忘れずにかなり大事そう勉強になります 自分が明らかな先制点敗両面先制点敗これもうめちゃくちゃ有利な状況なわこれはどうですか <laughs> 目を閉じたしかも G1 の統一落としのリーチだあのー、まあ、はい、でも、あの全プッシュでいいですいきますか、はい、よし3班両面ではい、あのー、これね残酷の両面転売じゃないんですよ4級の両面転売なんです4級 あそういうことか上がればなるほどこの手は4、ね、上がれば4900の加点になるんで、ね、もうほぼ5000点とこれねもう何も降りる範囲ないです全部全部プッシュです全部プッシュだし6巻ですかローワンの大民間だけはやめますなくなりましたか、はい、 <laughs> こっちのポンだけあってはい あいやあ9ポンはねローアン切れないかはいローアンで宝珠がバカらしいんでそこは、はい、四級でここはいいよと4級でもういいでしょう、はい、9層ポンしたら九千の電波になるんですけどまあね降りるとしたらなんだろうなあこれはね暗冠はいこれは感しやすいはい、はい、切れないんで宝珠したらバカらしいんで、はい、じゃあ缶ローアンの暗冠 ンドラはなんと三品お満願になりましたね両品あそこにいましたはいもうあの全部プッシュですはい、はいいや盛り上がってまいりました <laughs> そうですねもうヒヤヒヤするんですけどね自分で打ってるとでもここまで育ちましたねそうだねいろいろありましたがいろいろありましたけど、うん、体感はとてもいい街です、うん、あとは上がれるかさすがに勝つんじゃないかな うんこれは怖いねイースーワン怖いです <laughs> はいそうですよねはいスーワンデロンしかも高めだはいはい雪団やピンフドライチ、1万二千の宝珠となったここは後悔はないか、これは全然気にしないですはい、はい、さあでは皆さん手配を開けてくださいええ <laughs> ええ ちょっと思ってたんと違うの何何がないけ <laughs> トンポンペーロンがある反転してくれよみたいなの入ってますね、えー、最悪当たり入ってますっていうかダブルヤフマンまであるじゃんあないわトンがないからねうわーすごいないやいやすごい <laughs> 冷静にすごいなさあというわけで今回いろいろありましたはいかなりあのまだまだ通ってない筋があるとはいえ、うん、 ピンズはないなさそうでうんあいなさそうですよねピンそうだね数ピンが全部見えてるからね、うん、マンズとソーズはまだ可能性もある中なので、うんよりいきますよねそうですねまあ相当怖かったですけど面危ないです8000 <laughs> の両面から降りることはほぼないですね、はい、さあ痛い報酬となってしまいました、はい、この後どう巻き返すか、うん、ご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに